Apenas se permita estar aí. Alguns minutos com você mesmo. Olhos fechados. Observe a sua pineal, essa glândula que está atrás dos seus olhos, no meio do seu cérebro. Enquanto você respira conscientemente, prestando atenção na sua inspiração e expiração natural, sem forçá-la. apenas consciente da sua pineal e da sua respiração. Você percebe um campo de luz dentro e ao redor de você. Neste campo de luz, você descansa e relaxa. Respira, descansa e relaxa. Recebendo essa luz ativar ainda mais profundamente a sua pineal. Na pineal, a luz se expande em raios contínuos raios conectando sua rede interna à rede externa ao redor de você. E você respira. E ao inspirar conscientemente, você expande esses raios na rede externa ao redor de você rede ao redor do planeta. Tantas linhas, tantos pontos. Você aí respirando, sua pineal no centro da sua cabeça, um grande holofote de luz. Conscientemente, você inspira e ao expirar, a energia sai em espirais constantes, conectando sua rede, a rede ao redor do planeta, se expandindo em expansão para a rede galáctica. Você aí, apenas respirando brincando com sua respiração. Na rede galáctica, você percebe os multiversos. Toma consciência de como você não está só. telepaticamente os multiversos e o planeta conversa com você. Te relembrando que toda ação, toda emoção e pensamento se expande em ondas através das múltiplas redes. Você criando e modificando o mundo através da sua respiração, sendo criado e motivado e modificado por esses mundos. Respire. A pineal se abre ainda mais fortemente e um facho de luz se expande em foco para um ponto da rede. E deste ponto da rede, a palavra representando uma virtude se expande. Ela chega até você pelas redes, pela sua opinião, para o seu coração. Como você sente essa virtude? Então, logo você olha essa virtude em seu coração, você toma consciência de que essa virtude veio pedido do campo quântico. Você escolhe focar em aprimorar e ancorar essa virtude durante todo o dia de hoje. de forma que isso ressoe por todos os campos, por todas as redes. chegue a todos os corações. Qual a virtude que chegou para você agora, do campo quântico, dos multiversos, para você aprimorar e focar? expire profundamente. E talvez do seu coração você queira perguntar quais os presentes que essa virtude trará para você e para o seu mundo. telepaticamente você recebe agora a resposta do essa orientação. E este é um insight que servirá como seu guia e a força propulsora para que a virtude que você recebeu se aprimore em sua vida. No mundo em que você vive. no seu planeta e nos multiversos. E se o seu coração disser assim, você escreve dentro do seu coração sobre esta virtude três vezes a palavra sim e guarda isto dentro do seu coração. E lembrando disto quando você voltar para aqui agora. Respire profundamente. Quando você estiver pronta, abra os seus olhos e esteja aqui.